Guatze baldin batzate, aurreko bideon Kataluniako ere buruz hitz egin nizuen, El Segadors. Bueno, azte honetan deskubritu estatu batutako talde batek kantan bertsio metalero bain eta pila bat gustatu zait. Asik ez zatitxo bat utziko dizuet bideo honi hasiera emateko, eta bideo oso ikusi nahi baldin badezuet, deskribapenetan daukazu lotura. Ba bai, bideo hontan bai Kataluniai buruz hitze eingo dut. egun hauetan zehar mundu guztia da Katalunian gertatzen nahi da nahi buruz hitze egiten. Batzuk gorrotoz, beste batzuk ilusioz, beste batzuk ezkatuta, baina bueno, da konversazio tema nagusina. Mila gauzei buruz hitze egin genezake, kaleak betetzen dituzen mobilizazioak, greba orokorra, batzuen eta besten deklarazioak. Eta noski, erreferendu mai buruz. Erreferenduman egun horrek urriaren batak denetariko irudiak utzi ditu. Ikusi ditu nazioartean hainbeste zabaldu dian poliziaren eta guardia zibilaren indarkeria irudioik. Ikusi ditugu baita, bihotza ikutzen duten irudi emozionanteak. Ikusi ditugu baitare duintasun pertsonal eta kolektiboa erakusten duten irudiak. errespetuzkoak. Ba, ke faigo ke Eta batez ere irudimentsuak. Katalanek denetarik asmatu dute poliziak urnak aurkitu eta eraman ez hitzan. Zen da fantsan bots i ara necessitem fer que ens ajudeu, vale? Na funa No pregunteu. Irudi historia hauek kristonak dira, izugarriak, baina denen arten badago bat nahi bereziki gustatu zaitena, eta hoi da urnak eskola guztitara nola iritsi zian kontatzen duen historia. Ze ez guaztu behar, Espainiako polizia eta inteligentzia zerbitzu guztik zebiltzala urn horiek aurkitu nahian, eta ez zutela bakar bat ere aurkitu igander arte. Ez dakit guatuko zeaten edo ez dakit ikusi zenuen, generalitatak urnak aurkeztu zituen egunean, sarean zabaldu zen mezu Generalitatak urnak aurkeztu zituen eta esantzun txinatik ekarriak ziala barkuz. Orduan jendeak zugarrizko katxondoa egintzun, portuan zeuden polizia guzti horien muturren aurrean iritsi zialako txinatik zeto urnak. Historia hori zabaldu zen hasieran, baino gero jakinda benetan etzala hola izan. Urnoiek txinan egindakok dia bai, eta barkuz iritsi zian, baino ez Espainiako aldera, Frantziako aldea baizik. Katalunia iparraldeko Elna herria izan da erreferenduma antolatzeko erdigune nagusia herri hortako pertsona anonimo pila batek txinatik iritsitako urno horiek jaso eta gorde dituzte momentua iritsi arte. Elnan zian, baino gero hortikan, Kataluniako eskola guztitara zabaldu zian, Hori izango litzateke makroantolakuntza guztiaren bigarren zatia. Kataluniako herri bakoitzean erreferenduma arduratuko zan koordinatzaile edo arduradun bat egonda. Eta pertsona honek bere inguruko edo lagunei eskatu die urno horietaz kargu egiteko. Urnak bere gordelekutik, elnatik Kataluniako herri guztitako bolondres hoien ganaino iristea, banaketa hori egitea izan da denetan zaiena. Bi talde hauen arteko komunikazioa, urna gordetzen zituztenen eta jaso behar zituztenen artekoa, aurrez aurrekoa izan da beti. Telefonorik erabili gabe, WhatsAppik erabili gabe. Telegram eta antzeko sistema segurugoak erabili dituzte igual batzutan, baina gehiena aurrez aurre. Eta aurrez aurre hitz egiterakoan ere telefonak beti itzalita, bada espada. Oar pertsonal moduan esan nahi dut, hau dena kontatzen duen artikuluak puntu hontan esaten dula, ematen dula pixka bat esageratuak izan daitezkela neurri guzti hauek, ba, telefono itzaltzea, eta hori dena. Ba, Neri grazia egin dit, ze hori urte gutxi arte Euskal Herrian oso ikoa zan neurri guzti horiek hartzea. Banaketa hori egitea lortuta gero, herri bakoitzeko voluntario hoien lana izan da urnak ahalik eta ondoen gordetzea, bakoitzak bere etxeko leku izkuturen baten, edo trasterotan, kotxeko maleterotan, eta ja, igandia iritsi zanean, azkenengo misioa zan, etxeetako gordeleko hoietatikan eskoletara inoera matea urnak. Eta ikusi egon bezala, lortu zuten. Nei pelikula bat egiteko moduko historia iruditzen zait. Milaka historio txikirekin, ze bolondrez bakoitzaren historia entzuteko modukoa izango da. Historia guziontan berezik esan edo simbolikoa da hasierako herri horren elna herriaren protagonismoa zuetako batzuk igual ezagutuko dezuen, nik aitortzen dut ez nula ezagutzen, baina historia handiko herria da Elna. Mila behatzireun eta hogeita meretzian, Elnako maternitatea irikizuten. Espainiako gerra zibiletik anies eginda konzentrazio esparrutan bizizian emakume pila batek Elnako maternitatean erditu zuten. Maternitate horri esker jaiozian eundak haume. Eta herriak berak daukan historia guzti hortaz aparte, oso simbolikoa iruditza zait, erreferenduma posible egin izana, erreferendumean parte hartzeko aukerarik ez daukaten katalanek. Eta bueno, gai honi buruz Katalunia eta Euskal Herriaren arteko paralelismo edo konparaketak egitea ezin da ez ebitatu, artikulu hau irakurtzen egin itzanean, ni Iparra Euskal Herria azuatu nitzan, eta Ipar Euskal Herrian oso momentu zaietan, pertsona batzuk egin duten ezinbesteko lanaz. Eta bueno, ba, simbolismo guzti honen gatik, eta paralelismo guzti hauen gatik, historia hau konpartitzeko gogoan eukan. Egia esan ez dakiz zeri buruz hitz egingo deten datozen astetako bideoetan, ze Katalunian gertatzen nahi dan guztiakin horri buruz hitz egitea da ateatzen zaitena. Eta ez dakiz zer pasako da hemendik aurrea, orduz ordu eta egunez egun albiste berrik ateratzen dira, deklarazio berrik egiten dira, baina nik uste evidentea dela, atzera bueltarik ez daukan puntu batetaraino iritsi dira da urte guzti hauetan egin duten lanakin eta egun hauetan bizitzen nahi dianakin zerbaitek klak egin du ja. Ez dakit ze bide aukeratuko duten aurre egiteko, baino abia puntura itzultzea ez dut uste ja aukera bat danik. Eta bueno, ba, ikusiko dugu zen egunetan ze gertatzen dan, hemendik Euskal Herritikan nik uste importantena dela oain arte egin dugun bezala, alik eta babesa handiena bidaltzea, ulertuz betire, Kataluniari ematen diogun babes hori azkenean gure eskubiden alde egiten dugun lan bat dala. Eta hoi esan da, enuke bideo bukatu nahi informatikariak aipatu gabe. Baize informatikarien lana ezinbestekoa izan da referenduma egiteko. Eta hauek bai ez ditugula ikusi kalean suhiltzaileak, nekazariak, traktorekin edo ikasleak bezala hauen lana izkutukoa izan da. Informatikari talde honek bozkatzeko ezinbestekoa zan sistema diseinatu eta prestatu zuen a kontrarreloj, eta estatuaren eraso guztiei aurre eginez. Eta horri esker bozkatu izan zen eskoletan. Eta historia hori ere bai dala beste pelikula bat egiteko modukoa. Eta honekin bai bukatzen dut. Eskerrik asko bideo ikusteagatik eta horren arte. Aio!